Apa ada dalil mengatakan setelah salam sebelum yang membalikkan tangan kanan dan sebelah kiri membalikkan tangan kiri? Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada empat pendapat saya sebut empat. Kalau ada tiga saya sebut tiga masalah mengangkat ada empat pendapat tiga ditekuk satu turun ke bawah syafi'i diangkat pada lapas Allah At-tahiyatul mubarakatuh Salawatul taibatu lillah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin Ashadu an la ilaha illallah Itu syafi'i Sekali angkat Kalau Hanafi angkat sekali turun sekali Ashadu an la ilaha illallah Hanafi. Kalau Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatu lillah. Assalamualaikum. Empat pendapat. Adapun meletak tangan sampai saat ini saya belum jumpa dalilnya lagi yang buka tangan maka saya sampai ini tutup tangan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi